I've no power! 探してぶらついても苦しみだけしか見つからね楽しいふりをしても無なしいだくさ気がつけばもう疲れたえいくるくるでい場に 勝手にそ取り入れてみて初めてそれが間違いだったこれなら何でも言てる今そこから抜け出せなければもうあの今チャンスがないのさひたすら上にでもがいても何も生まれてこないってなう探してくらついても苦しみだけしか見つからねえ楽しいふりをしても らもがくだけ歌となっては全てを失い過去も栄光に使い出し意味のない日々を過ごしていてももう何も生まれてこないってそれでも仕方がないから生きてるのさ顔を探してふらついても苦しみだけしか見つからねえ悲しいふりをしても虚しいだけさ気がつけば